ဟောကြားအပ်သောဘဝမှာအကောင်းဆုံးတရားဒေသနာတော်ယခုဟောကြားမဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တရားဒေသနာကို မဟောကြားမီရှေးဥစွာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးမဟာကရုဏာဂုံကို အာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာရေအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလံလေးအတင်ချေတိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတေခြေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သည်ထားပွဲငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရုဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဓာတဝေနိယများစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော့၍ကြောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါမယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာလည်းပဲဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘဝနေနည်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ် မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည့်တ attva ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားရဘဝတစ်ခုမှာဤမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတာအချိပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးကိုတချို့လဲ way of life လို့ဒီလိုပြောလေးရှိကြတယ်ပေါ့လေနေပုံနေနီးတုံးနဲ့တူ နေကြထိုင်ကြတာမတူကြဘူးပေါ့ဘာလို့မတူသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အမြင်ချင်းမတူလို့ အမြင်ချင်းမတူရတာလည်းပဲတွေးခေါ်ခြင်းမတူပတ်ဝန်းကျင်ချင်းမတူဘူးပတ်ဝန်းကျင်မတူတော့အမြင်မတူအမြင်မတူတော့အတွေးတွေမတူတဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာနေပုံနေနည်းဘဝမှာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံကွဲပြားပြီးတော့မိမိတို့ကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးရင်တော့အညံ့ကိုရွေးမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းမယ်ရွေးကြမှာပဲပေါ့ သို့တော့အကောင်းဆိုတာကိုလူတိုင်းတွေ့သလားလို့ဆိုတွေ့နိုင်ဘာလို့မတွေ့နိုင်လဲဆိုတွေ့နိုင်လောက်အောင်လူတွေမှာအသိဉာဏ်မပြည့်စုံဘူးလို့လို့ဆိုအနာဂတ်ကိုကြိုးမြင်နိုင်တဲ့မြင်နိုင်စွာမရှိအခြေအနေတစ်ခုပစ္စုပန်မှာလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကို ပြောဆိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းမှခရင်တဲ့ဟာ ဒါမို့အနာဂတ်ကိုမှတ်မြော်ကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့နေထိုင်နည်းမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်ကြားမှုတွေသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့မိဟုတ်ဖလားထုံတန်းစင်လာအတိုင်းဘဝတစ်ခုမှာနေကြထိုင်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြတော့ဘယ်လိုနေကြသလဲဘယ်လိုနေရသလဲဆိုတာကို ဘုရားဘာသာဝင် သူတော်စင်တွေအစဉ်အလာအယဟောပြောဆုံးမသွန်သင်ထားတဲ့အတိုင်းဘုရားဘာသာတွေဟာ Buddhist way of life ပေါ့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့ဒီဘဝနေနည်းဆိုတာတော့ရှိတာအဲ့တော့အချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတွေမှာရွေးချယ်မှုဆိုတာစတင်ရဘာနဲ့ရွေးချယ်တော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဒီနှစ်ခုဟာဘုရားဘာသာတွေဖို့မှာ ရွေးချယ်ဖို့ဟာအမတန်မှအရေးကြီးတခြားဘာသာဝင်တွေရောလုံးတင်တာမလုံးတင်တာရွေးချယ်လားလို့ဆိုသူတို့ကြတော့ရွေးချယ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလုံးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မလုံးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရဖရာဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့ဖို့ရွေးချယ်စရာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ရွေးချယ်ရင်လည်းပဲသာဝရဖရာရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတာမျိုးကိုလက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဆိုတာရှိမှမရှိတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားလို့ပဲပြောလို့ရမှာပဲပေါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အဖို့မှာအတိတ်ပဲမရှိဘူးပေါ့တကယ်လက်တွေ့အတိတ်ပဲမရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာဒီနှစ်ခုရွေးချယ်မှုမရနိုင်တယ်လို့ပဲလူရဲ့ဆန္ဒဟာလည်းပဲတန်ဖိုးမရှိလားဆန္ဒအရာကျိုးပန်းအထောက်မှုဆိုတာလည်းပဲအကျိုးမရှိလားလူတွေရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာလည်းပဲအကျိုးမရှိလား ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကိုကြိုးပမ်းတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းပဲသာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြချင်မှကြမယ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေကအတိမပြုခြင်းမခံရဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ချက်ကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုအားကိုကိုဆိုတာဒါကစသင်လာတာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်လေးတွေဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျင့်တတ်သွားတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလူဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိရကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပြီးကိုယ်ဘဝကိုယ့်အကိုပုံဖော်နိုင်ရမယ်ပေါ့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပိုင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်လူတွေကလောကမှာညီးကြတယ်လေကိုယ်စိတ်တိုင်းများကိုယ့်ဘဝတိုင်းမနေကြဘူးမနေရဘူးဆိုလို့ရှိရင် နောက်တိုင်းနေမှာကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ခဏခဏ I have not my life ဆိုငါမှငါဘဝမရှိဘူးလို့ပြောကြတာနော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုလိုက်ပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဘဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူက I have not my life လို့ဒီလိုညီးလေးရှိတယ်ပေါ့သူတို့ဒါညီးတွားတဲ့စကားတစ်ခုအဲ့တော့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဖန်ဆင်းမှုကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သူတို့တောင်မှဒီလိုညီးကြတယ်ကိုဘဝဆိုတာလူတွေဟာကိုပိုင်ဘဝကိုပိုင်အတွေ့အခေါ်ကိုကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလူတွေရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြုတဲ့တခုတည်းသောဘာသာဘုရားဘာသာပဲဒါဘုန်းကြီးတော့ထွင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောထားတဲ့တိဋ္ဌာယတနာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တိဋ္ဌာယတနာတုတ်ဆိုတာ အင်္ဂုတ္တရနိကေပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တသုတ်ပဲဒိဋ္ဌာယတနာဆိုတာဘာလို့ဆိုအယူဝါဒတွေဖြစ်ထွန်းရာဌာနအယူဝါဒတွေဖြစ်ထွန်းရာဌာနကိုသူတို့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒီအာယတနာကို school လို့ပဲခေါ်တာ school of view လို့ပဲဒီလိုသုံးပြတာအယူဝါဒတွေရဲ့အမြင်တွေရဲ့ဖြစ်ထွန်းရာနေရာလို့ school လို့ဒီပဲဒီလိုပြန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌာယတနာမှာ မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကရှေးဟောင်းအယူထအယူဝါဒ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်၃မျိုးရှိ၃မျိုးကဘာလဲလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကလောကလူတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဘာကြောင့်လဲဖြေကိုရှာကြည့်ကြဘာကြောင့်လူတွေဟာဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံခံစားတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လဲဘဝတစ်ခုမှာရရှိပြီးတွေ့ကြုံဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ တချို့အဖြေထုတ်တယ်ဘာတော့အိတ်တရနေမာနာသာဝရအရှင်သခင်ကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒါအကြောင်းတစ်ခုသူတို့ထုတ်ပြတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက criticize လုပ်ပြတာဒီအရှင်သခင်ကြီးဖန်ဆင်းမှုဆိုတာကိုတဲ့လက်ခံမဲ့ဆိုရင်လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့လုံတဲ့နာမလုံတဲ့နာဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်အဖြစ်မရနိုင်ဘူးတဲ့မရနိုင်ရင်ယုံနေမကဘူး အဲ့ဒီလိုယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုသူ့ရဲ့အတိညာစဉ်းစားဉာဏ်တွေဆိုတာဟာလည်းပဲအတိမပြုခြင်းမခံရဘူးလို့ဒီလိုဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူယုံကြည်ထားတာဟာဒုက္ခဒုက္ခကြုံသမျှသာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဆိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒရှိနေလေလကားပဲသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခု တူကတော့သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့သာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုရင်အိတ်တရဆိုတဲ့ဒီအရှင်သခင်ကြီးဖန်ဆင်းမှုဆိုတာမျိုးလက်မခံမဲနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုဒီဘဝခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမှန်သမျှဟာအရင်တော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရဲ့ကြွတင်သတ်မှတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ခဲ့လို့အတိတ်ဘဝကရှိခဲ့လို့ဒီကြွတင်သတ်မှတ်ချက်အတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့တထစ်ချယူကြအဲ့တော့အတိတ်ဘဝအကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီဘဝရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအလကားဖြစ်သွားတယ်အတိမမပြုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံကြရမှာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဘဝမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလို့ဘာမှမရဘူးအတိတ်ဘဝလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဆိုတဲ့ဒီယူဆတစ်ခုအရာလည်းပဲလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဆိုတာဟာ တကယ့်ကိုအစစ်မှမရနိုင်ဘူးတဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒတို့ဒီလုံလဝီရိယတို့အတိညာတို့ဆိုတာလဲတန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလို criticize လုပ်ပြတာဝေဖန်သုံးသပ်ပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချို့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနှမျိုးစလုံးကိုညင်းပယ်ပြီးတော့တတ္တိယအမြင်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက တို့တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာတဲ့အရှင်သခင်ကြီးဖန်ဆင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာပါတဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမရှိပါဘူး accidental ဆိုပြီးတော့သူကဆိုတယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာအဟေတုအပစ္စယအကြောင်းမဲ့သူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာဆို accidental ပေါ့ cause မရှိဘူးလို့ဒီလိုအကြောင်းတရားကိုညင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုညင်းပယ်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအမှန်မရောက်ပြန်ဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆန္ဒရှိနေလေအလကားပဲသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာပဲပေါ့တော့ဒါလုံးတင်တာဒါမလုံးတင်တာလို့ရွေးနေလေအလကားပဲဘာလို့ဆိုသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မှာပဲကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေကလည်းပဲအသုံးမဝင်ဘူးစ조사အထုတ်မှုတွေကလည်းအသုံးမဝင်ဘူးဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာ criticize လုပ်ပြထားတာ ဒီဆင်ញင်သုံးသပ်ပြထားတာတော့အဲ့ဒါလိုအနေထားမျိုးတွေရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုမှအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝအပြင်အကြောင်းတရားတွေနဲ့အတွင်အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဿသမုပ္ပတ်တို့ကတော့ထောင်ရှင်းတယ်ပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတွင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အင်အားစုတွေအတွင်းနဲ့အပြင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွင်းရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတယ်ပေါ့ အဲ့တော့အတွင်းအားတွေကိုအကြောင်းမှုသတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အပြင်ရဲ့အထောက်ကူမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးအပြင်အားအထောက်ကူပြုတာတော့မှန်တယ်ပေါ့အပြင်ရဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်အတွင်းရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးမှာပထမဆုံးရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအချင်းချင်းဟောပြတယ်အကြောင်းနဲ့အချင်းချင်းကိုဟောပြပြီးတော့ ထိုသစ္စာလေးပါးကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးနားလည်ဖို့အတွက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့သမုပ္ပါဒအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲတချို့ကလွယ်လွယ်သွားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာရှိသေးတယ်ပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတရားသမုပ္ပါဒဆိုတာအကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကနော်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်ပဲ dependent origination တကယ်တော့ dependent originating cause လို့ပြန်ရမှာ cause ကိုဆိုလိုတာပေါ့သမုပ္ပါဒဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီပင်လင်အခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးမှထုတ်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒါဒါကိုထောက်ထားပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့စကားအတိပ္ပယ်အမတန်မှရှိတယ်သမုပ္ပါဒလို့လည်းမပြောဘဲနဲ့ပဋိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ပြီးတော့ပြောတာကွာ ဒီအကြောင်းတရားဒီပင်နဲ့အခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုမိပြုမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့လိုဆိုလိုက်ကြတဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာမှာ first cause ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ root cause ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဲတခြားဘာသာတွေမှာသာဝရဘုရားဟာ first cause ပဲသာဝရဘုရားဘသူဖန်ဆင်းတုံဆိုတဲ့မေးခွန်းတက်เสียမရှိဘူးပေါ့မေးလာရင်လည်းဖြေเสียမရှိဘူးနော်သာဝရဘုရားလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်အေးဖန်ဆင်းတဲ့သာဝရဘုရားတော့ဘသူကဖန်ဆင်းတာတော့ဆိုတာကြတော့အဆက်ပြတ်သွား ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကို first call လို့ပြောအဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာဒီလို first call ဆိုတာလည်းမရှိဘူး causeless cause အကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူး root cause ဆိုတဲ့အခြေခံမူလအကြောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှင်းပြတာမြတ်စွာဘုရား dependent origination တစ်ခုတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ် အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကအကြောင်းတရားကိုရည်ညွှန်းတယ်တခါနောက်စကားလုံးတစ်လုံးရှိသေးတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတဲ့သူကသမုပ္ပါဒမဟုတ်ဘူးသမုပ္ပန္နအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နဆိုတာကြတော့မှအကြောင်းတရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲအမတမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆန့်ကျင်မဲ့စကားလုံးတစ်ခုဝင်လာအဲ့ဒါကမှားရင်းတဲ့အယူဆတရားမှာအသုံးပြုတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုအဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအဲ့တော့ဆင်စင်လေးတူတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာနဲ့အဋိစ္စသမုပ္ပန္နာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားအဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဆိုတာဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဘာကိုမှမဆွဲဘဲနဲ့သူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရား ခုနက accidental ဆို causeless ကိုပြောတဲ့စကားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတယ်သစ္စာ၄ပါးအခြေခံအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းပြပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုချက်ပြတယ်တို့ပြိဿသမုပ္ပတ်ကိုပဲထပ်ချဲ့တဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဆိုပြီးတော့လောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေလောက်အောင်အကြောင်းအကျိုးတွေကြားထဲမှာ ဘုန်းကြီးတို့တွေမိတီးပြီးတော့နေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့တွေအကောင်းဆုံးကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့ပဲလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘယ်သူကတည်ဆောက်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲတည်ဆောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဘဝမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင် အကောင်းဆုံးအကြောင်းတရားကိုလုပ်ရအကြောင်းတရားကမှတည်ဆောက်နိုင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဟိတလို့ခေါ်တာဟိတဆိုတာဘာတော့အခြေအနေကောင်းတွေပေါ့အော်အခြေအနေကောင်းတွေဆိုတာကြည့်လူတွေမှာအခြေအနေကောင်းလေးတွေရှိကြတယ်ဘာအခြေအနေကောင်းတုံးဆိုဘဝရလာတဲ့ကံမှာမျက်စိကောင်းတယ်နားကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ပေါ့အုံနောက်နဲ့ပြောကြလို့ရှိရင်အကျူမြင့်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလိုအပ်တုံးဆိုတော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ် ဆရာကောင်းလို့တယ်နေကောင်းလို့တယ်နေရာကောင်းလို့တယ်ဟောဒီဒါတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးကြိုးစားလိုက်ပြီးဆိုရင်ထိတ်တန်းရောက်သွားတာပဲပညာဒါလက်တွေ့ပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကအလုံးဟာလက်တွေ့ကြတဲ့တရားတွေကြီးပဲဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့မကြပဲနဲ့မှတ်မြော်ပြီးတော့လူတွေမသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မို့ ဒီတရားကုံတော်6ပါးထဲမှာတန်ဋိဋ္ဌိကောဆိုတဲ့စကားလုံးကအမြဲတမ်းအထိပ္ပယ်ရှိတယ်နော်တန်ဋိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောတာပန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိကမြင်လို့ရတယ်လို့အဲ့တော့တဆင့်ပြောနဲ့ရှင်းနိုင်ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအထိပ္ပယ်မျိုးနဲ့ရှင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထော ကိုအကူကိုကိုယ့်ကိုကြိုးစားလို့ဆိုတာဟာလုပ်တဲ့နာမလုပ်တဲ့နာကိုလည်းကိုကရွေးချယ်ရမယ်ဆန္ဒကိုလည်းပဲကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ချင်တာကိုကိုကရွေးချယ်ရမယ်အတိပ္ပယ်ရှိတယ်ကိုယ်ဆန္ဒဟာလည်းဘာလို့ကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အတိညာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုစ조사ရင်조사သလောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရက်ဒီလိုဟာတွေ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအာကိုယုံကြည်မှုတွေ confidence ပေါ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်အာကိုလာတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားတော်ဟာကိုယ့်ကိုယုံကြည်အာကိုတဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတယ်ကိုကိုတိုးတက်ခြင်းကိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာသူများကိုမှီပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးကနေပြီးတော့ယုံထွက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ ဗမာစကားမှလည်းပြောတယ်မဟုတ်လားကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ကြိုးစားရင်ဖရာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်ပြောတာပဲအဲ့တော့ကြိုးစားအထုတ်မှုရှိလို့တိုးတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲသို့တော့ condition ဆိုတာလေးကအခြေအနေဆိုတာလေးကရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုတာဟိတဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့ရအတွက်အခြေအနေခေါင်းလိုအပ်တယ်တဲ့အခြေအနေခေါင်းဟာအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားတွေကိုအခြေအနေခေါင်းလို့ပြောလို့ရတယ် condition တွေပေါ့ဆိုပါစို့ပညာတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ဆရာကောင်းတမကောင်းလူတော်လူကောင်းဆိုတာဆရာကောင်းတမကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းကိုတွေ့ရမယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဆရာကောင်းတမကောင်းစီကသင်ယူရမယ်ဟောဒီနှစ်ခုကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတာဒါပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားပဲအခြေခံ condition ပဲဟောဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဆရာကောင်းစီကနေပြီးတော့ပညာတွေလည်းရလိုက်တယ် အဒီနှစ်ခုနဲ့တင်လုံလောက်လားဆိုမလုံလောက်ဘူး internal condition ကလိုသေးတယ် internal condition ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီစဉ္ညာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံး စာပေကတော့ဘယ်လိုပြောတုံးဆိုတပ်ပုရိတုပနိတယတတ္ထမသဝနာစာဒီအိဗယ်ပြောတာပဲတပ်ပုရိတုပနိတယဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲနိုင်ရသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရမယ်သူတော်ကောင်းအမိရှိရမယ်တတ္ထမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားရမယ်ယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိတင့်လျော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်ကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ ဟောဒီအခြေအနေ၄ရပ်အကြောင်းတရား၄ရပ်ဘယ်မှာရနိုင်တာတုံးဆိုအပြင်အကြောင်းကနှစ်ခုအတွင်းအကြောင်းကနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီအတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းတွေဆိုတာကိုယ်ပိုင်အကြောင်းတွေအတွင်းအကြောင်းတွေဆိုတာကိုယ်ပိုင်အကြောင်းတွေပဲလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်ကိုယ်အားကိုယ်ကိုယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပဲကိုယ်ဟာကောင်းမှုအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါပညာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းလို့လေမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ် နောက်ဆုံးမှာသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးဆိုတဲ့ဒါပဲပေါ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြင်မှန်သွားတာနဲ့တန်တရားကင်းသွားတာဘဝနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမြင်မှန်လုံးဝရသွားပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားလုံးဝကင်းသွားတာဒါသောတာပန်လို့အကြမ်းမြင်အပြင်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သောတာအပ္ပန္နဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်သောတာပန္နဆိုတာသောတာဆိုတာ sweet ကိုပြောတာဒါပေမဲ့လို့ line လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ online ဖြစ်သွားတာဆိုလို့တယ်ပေါ့ line မော်တင်ပေးလိုက်တယ် line မော်ရောက်သွားပြီတော့မဟုတ် highway လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သွားပြီလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းတဲ့သွားပြီမှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါမို့သောတာပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံသားတွေကဘာသာပြန်တဲ့အခါ three winner လို့ပြန်တယ်အဲ three winner လို့ပြန်တာ three intara လို့လည်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့ ဆွေးဆိုတာရေစီးเจ้าကြီးပေါ့အဲ့တော့ရေစီးเจ้าကြီးတဲ့ရောက်သွားတယ်ဒီရေစီးเจ้าကြီးကဘယ်ကိုစီးသွားတယ်ရေစီးเจ้าတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းစီးသွားတယ်ရေစီးเจ้าတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆိုလိုတာဒီသောတာပန္နသောတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့ရအတွက်လူတွေဟာကိုအကုကိုရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ဟာအမြဲတမ်းလက်တွေ့နဲ့လည်းကြိုက်တာအမြဲတမ်းလက်တွေ့နဲ့လည်းကြိုက်တယ် ဒါကြောင့်မို့ကိုအားကိုကိုကိုလှုပ်အရေးကြီးဆုံးကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုလိုချင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲရင်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့သိအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းလိုတယ်စပိဆရာကောင်းသမားကောင်းစီကနိနာနေတရားအကြံဉာဏ်တွေလိုတယ်ဆုံးမဩဝါဒတွေလိုတယ်ဒါတွေက အပြင်ကလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ external condition တွေပေါ့ external connection မရှိပဲနဲ့လည်း internal connection ကြီးမရဘူးသူကနှစ်ခုပေါင်းစပ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှအကျိုးတစ်ခုဆိုတာထွက်တယ်နော်လူတွေစားတဲ့အစာအာဟာရတောင်ကြည့်လေလူတွေအပြင်ဘက်ကအစီဩဇာရှိတဲ့နော်အာရတ္တပြေးွားတဲ့အစာအစာစားဖို့လိုတယ်အာရတ္တတွေဘလောက်ပြည့်ပြည့်ကျမကြီးကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစားတဲ့အစာကောင်းကျိုးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ အဲ့တော့ပြင်မက်ကအာဟာရဓာတ်ကလည်းပြေဝမယ်အတွင်းကအာဟာရအနေထားအခြေအနေကလည်းကောင်းရမယ်လို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာမှုဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေရမှာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲပညာရတာဆိုတာလည်းအတွင်းနဲ့အပြင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားကြီးပဲအကုန်လုံးဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် internal condition နဲ့ external condition ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာတွေကြောင့်မလို့အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဖြစ်လာတဲ့ ဟာတွေကိုဖော်ပြထားတာအဲဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုရဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုဒီမှာနော်ဘယ်လိုဟာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုရွေးချယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူရွေးပေးထားတာဟာဘဝမှာအကောင်းဆုံးဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ် တယောက်နဲ့တယောက်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေရွေးကြတာတူချင်မှတူမယ်ပေါ့နော်တူချင်မှတူမယ်ပေါ့ဒါမို့အဲ့ဒီမှာ for the best ပေါ့အကောင်းဆုံးအတွက်ဘာကိုရွေးမလဲကိုယ်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာကိုရွေးမလဲဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာဘာကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့အခါမှာရွေးကြလိမ့်မယ်မျိုးမျိုးနော်အလုပ်ကင်ကောင်းတာတို့ယာရုကောင်းတာတို့နော် ငွေကြေးဒနာချမ်းသာတာတို့ဒါတွေရွေးချင်ရွေးနိုင်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒါတွေဟာအကုန်အကောင်းဆုံးလို့ပြောနိုင်လားဒါကိုယ့်အကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဆုံးသတ်ထိအောင်ကောင်းတဲ့အရာတွေလားလို့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လောကမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောကြတဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးမျိုးရွေးကြမှာပဲကိုကြိုက်တာတွေကိုအကောင်းဆုံးလို့ရွေးကြမယ်ဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကရွေးပြထားတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာလေးကို ဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကိုထုတ်ပြပြီးတော့တားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အသုံးချလို့ရတာပေါ့ဒီတဲ့ကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းပဲဒီတဲ့ကောင်းတာကိုသုံးချပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲတဲ့လောကလူသားတွေအတွက်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးကဲဒီနေရာမှာမကောင်းအကောင်းဆုံးကိုပြောခင်မကောင်းတာကိုအရင်ပြောလိုက်ကြအောင်ဆိုနော်အကောင်းဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကဘာတွေတုံးရှိတုံးလို့ဆို လူပုဂ္ဂိုလ်လိုက်မကောင်းတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1မကောင်းတာလေးတစ်ခု950ဇတ်ထဲမှာဆုံးမထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပေါ့အလတောဂိဟိကာမဘောဂိနာတာတုအလတဆိုတာပြင်းတယ်လုံးမလုံးချင်ဘူးမကြိုးစားချင်ဘူးဘယ်လုံးမှမလုံးချင်တယ်ဂိဟိကာမဘောဂိအိမ်မှာစီးပွားရှာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့နေခြင်းနဲ့ပုံကိုတယောက်ဆိုလိုတာက လူဘဝရလာပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့လူတရားမကောင်းဘူးတဲ့နော်ဒါမကောင်းတာပဲဒါအချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩပညာရေးပြင်စာသင်တဲ့အချိန်မှလည်းပြင်းရင်မကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်လည်းပြင်းရင်မကောင်းပြင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာမကောင်းတာတွေအများကြီးထဲမှာပြင်းရင်ဟာမကောင်းမကောင်းတဲ့အထဲမှာအားလုံးကသဘောတူရမယ်မကောင်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့လို့ပြင်းတာကိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကရှိသေးတယ်နော်အဲ950တဲ့တည်းမဲ့အပြင်းကိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ရှိသေးတယ်သူကဒီနေ့မှတလက်မလောက်တထွာလောက်ခရီးသွားတဲ့လူတယောက်တဲ့ရာဇကုံမဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲမှာရည်စရာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရတာသူကပြင်းလို့တရွေ့လေးချင်းသွားတာအဲ့တော့သူ့ကိုပြောတယ်မင်းတလောက်ပြင်းနေလို့ရှိရင်တောမီလောင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြင်းတဲ့လူကတော့အပြင်းမဲ့ကိုပဲခြားတာတော်မိလောင်တော့လည်းပဲဂျိုက်ကလေးကျင်းကလေးတွေ့ရင်အဲ့ထဲမှာပဲဝင်ပုံးနေလိုက်မှာပေါ့တဲ့သူသွားရင်လိုက်ရင်ဂျိုက်ကလေးကတော့တွေ့လာအောင်မှာပဲတဲ့နော်ထားပြေးမဲ့လို့တော့မကြိုးစားဘူးသူကအဲ့ဒီကြိုင်အဲသူကလည်းအပြင်းလေးပဲအမြဲတမ်းတွေ့တာအဲ့ဒါလို့ပြင်းတယ်ဆိုတာဘယ်ရာမှလောကလူတွေကချီးမွမ်းတဲ့စကားမပြောကြဘူး ပြင်းတယ်ဆိုတာမကောင်းတာဒါကအလုံးအတွက်ပြင်းရင်မကောင်းဘူးတဲ့ကြိုးစားမှကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အတ္တညတောသမနောနာတာတုယဟဆိုတာအတ္တညတောပပ္ပစီတောနာတာတုလူလောက ထွက်ခွာပြီးတော့သူတော်စင်ဘဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဆောင်စည်းဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးတဲ့သူများနဲ့မတူပါဘူးအပြောဆိုအနေအထိုင်အသွားလာကစပြီးတော့တန်ရမဆောင်စည်းမှုဆိုတာရှိရမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အသက်ဟာ ဆောင်စည်းမှုပဲပေါ့မဆောင်စည်းရင်မကောင်းဘူးတဲ့မဆောင်စည်းလို့လူလူနေလူလူသွားလူလူပြောလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်တင်စရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အလုံးဟာစောင့်စည်းရမယ် အနေထိုင်သွားလာပြောဆိုအားစားပြီးတော့စောင့်စည်းပြီးတော့နေရမယ်ထိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေကမစောင့်စည်းရင်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုမကောင်းတာတော့ရာဇာနတတုအနိတမကာရီတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာပိုင်မင်းမစင်မစားလုပ်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့မှားရွံ့တယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးမှလုပ်ရမယ်တဲ့ မစင်စားလောက်တာဟာအဆိုးဆုံးပဲတဲ့။ဟောနောက်မကောင်းဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောပဏိတောကောရနောတဏ္ဍတာတုပညာရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသကြီးရင်မကောင်းဘူးတဲ့။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကိုချုပ်တည်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒေါသ ထွက်ရဘူးတဲ့ဒါမို့ပညာရှိအမျက်အပြင်းမထွက်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမကောင်းတာတွေကိုပြောလိုက်တာကဲကောင်းတာတွေကဘာတွေလောက်ကြဘဝမှာကောင်းဖို့အတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘဝမှာကောင်းတာကိုပြောတာတန်လေနိဗ္ဗာန်ကိုဘဝကထွက်မြောက်သွားတဲ့အကောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝထဲမှာနေတော့အကောင်းကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဘာတွေလုပ်မလဲလူတွေကပြောကြတယ်နော် I shall do my best အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲအဲ့တော့ဘာဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားကြမှာစဉ်းစားမိပါပေါ့ကိုကြိုက်တာအကောင်းဆုံးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောဘဲနဲ့နော် for the best အကောင်းဆုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအတွက်ကဘာလဲဘဝမှာအကောင်းဆုံးကဘာလဲလို့ဆို လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဓက္ခံဂဟပတံတာဓုမြတ်စွာဘုရားကအကြံပေးပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာလူဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စာဝတ်နေရေးအတတ်ပညာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာကောင်းတယ်တဲ့စီဝါရှာထားရမယ်လို့ပြောတာနော်ဓက္ခဆိုတာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာအဲ့တော့ဓက္ခဆိုတာ လူလောကမှာနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ ရှိတယ်မျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်တဲ့ဒိသက္ခုဓမ္မ ID ရဲ့ပါစာတန်ဖိုးရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်မျက်စိအမြင်နှမျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုစီဝါရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်နော်ကိုချင်းတရားရေးရမျက်စိလည်းရှိရမယ်လို့ဒီမျက်စိနှမျိုးရှိရစီပွားရေးမျက်စိတစ်မျိုးတည်းသာရှိပြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီဆိုရင်ဒီစီပွားရေးကမထိတ်နိုင်ဘူးသူက ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုကြောင့်စီးပွားလည်းပြက်သွားတာပဲနောက်ဆုံးကြတာအဲ့ဒါပေါ့စီးပွားရှာပြီဆိုရင်နော်တရားတော်နီးမတရားတော်နီးဘိုင်ဟုဘိုင်ခရုဆိုတာတရားတဲ့နီးနဲ့လည်းလှုပ်တာပဲမတရားတဲ့နီးနဲ့လည်းလှုပ်တာပဲအဲ့တော့စီးပွားရေးမျက်စိတင်မဟုတ်ဘူးဓမ္မမျက်စိပါဒီနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့နီးနဲ့လည်းစီးပွားမရှာဘူးတရားနီးတဲ့စီးပွားရှာတယ်စီးပွားလည်းရှာတတ်တယ် ဟောကိုကျင့်တရားလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုနှစ်ဖက်စလုံးကောင်းတယ်ပေါ့မြင်နှစ်ဖက်စလုံးရှိလူဝါမှာဒါအကောင်းဆုံးဆိုတာအမြင်နှစ်ဖက်ရှိရမယ်ဓက္ခလိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်ရသော်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခတက်တာပြီးတော့ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေဟောထားတာရှိတယ်အဲတချို့ကအထင်လွဲပြီးဘုရားဟောတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကြီးပဲ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြင်းစရာကြီးကြီးပဲလို့ဒီ pessimism အဆိုးတွေကြီးပဲပြောနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရောက်တတ်ကြတယ်နော်သူ့အဆင့်နဲ့သူမှတ်ရမှာပါမြတ်စွာဘုရားကသူ့အဆင့်နဲ့သူဟောထားတာအဲ့တော့တန်တရားထဲမှာနေလို့ရှိရင်လေတန်တရားဒုက္ခပြီမှန်မှန်ရင်မဖြစ်ရအောင်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်လုံးတင်တာတွေလှုပ်ပြီးမလုံးတင်တာတွေကိုရှောင်ခြင်းအားဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လေမှာကျွမ်းကျင်မှု ဒီဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာဖြစ်ထုံးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဟိုနိုင်ငံသားတွေဟာဒီဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမသိပေမဲ့လို့သူတို့စီးပွားဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့စီးပွားဖြစ်တာတုံးလို့အကြောင်းကိုလိုက်ရှာကြည့်ရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲကြိုက်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကအလုတ်စ조사ခြင်းဥဋ္ဌာဏပါမရာ။အ조사ဆိုတဲ့နေရာမှာ조사တိုင်းရလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသုံးမျိုးခွဲခြားပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာ조사ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ဓက္ခ အလုတ်ကျွမ်းကျင်တာဥပါယဝိမန္တနိပညာအကျိုးစားတိုင်းမရဘူးအလုပ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တယ်နိပညာလိုအပ်တယ်နောက်အနလတဆွဲကောင်းမှုလိုအပ်တယ်ဟောကျိုးစားဆိုတဲ့အထဲမှာဒီသုံးခုပါဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကဟောထားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်ပဲထိတ်အောက်သွားတာမရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးမယ်ဆိုလောကီစီးပွားရေးအတွက်ဟာ ဒါကြိုးစားရမယ်တဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်ရမယ်တဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရမယ်ဤပညာဥပါယဝိမန္တာကို ပြန်လို့ရှိရင်ဒါဤပညာပဲပေါ့ဤပညာပဲဥပါယဝိမန္တာအာစာဒီနီလန်းကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသည့်အတတ်ပညာတစ်ခုဥပါယဝိမန္တာလို့ခေါ်တာပဲအနလတဆွဲကောင်းရမယ်အဲ့ဒီနီးတွေနဲ့လှုပ်လို့စီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေများတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကောင်းပြီ နီလန်ဒီလုပ်ငန်းလဲကျွမ်းကျင်တယ်ဤပညာလဲကောင်းတယ်ဒီဇွဲလဲကောင်းလို့စ조사အထောက်လို့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလေလွင့်ကိုမထိမ့်သိမ့်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားပြတ်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ကဆက်ပြီးတော့ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကဘာတော့ဆိုအာရခတံပရာမင်းတို့အလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ရမယ်လို့ဆိုတာတခါတည်းဟောတယ်အဲ့တော့အလေလင်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်တာနဲ့စီးပွားကျသွားတာလေအများကြီးရှိတယ်လေ အဲ့ဒါကြောင့်အလေလွင်းကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုသမစီဝိတာသမစီဝိတာဆိုခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘတ်ဂျက်ပဲပေါ့ဘတ်ဂျက်ကိုဝင်ငွေထွက်ငွေကိုမျှတအောင်သုံးတဲ့သဘောပဲအင်ကန်းနဲ့အောက်ကန်းပေါ့နော်အောက်ပေါ့ထွက်တဲ့ငွေနဲ့ဝင်တဲ့ငွေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမျှမျှတတသုံးဆွဲသွားတာကိုဒီလိုဆိုလိုတယ်ဟောနောက်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာစီးပွားရေးအကြံပေးတွေ အာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေငွေကြေးဌာနနဲ့အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျင့်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဟာတွေကအားလုံးဟာဒီစီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေပဲပေါ့သူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်အကူအညီဆိုတာအများကြီးလိုအပ်တာပဲဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒီလိုအမိကောင်းရှိမှကြီးပွားတာပဲလေအဲ့တော့ဒီ၄ချက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄ချက်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲ အဲ့ဒါကိုပြောတာဓက်ခံဂဟပတံသာဓုလူဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အခုလိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တာပဲဘဝမှာစီးပွားရှာတာကဲစီးပွားရှာလို့စီးပွားရလာပါပြီနော်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုဘာလုပ်မလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပတ်စံနေတော့ရှာပါတယ် ရှာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ဝိပစ္စင်္စဘောဇနာကိုရထားတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာကိုအများနဲ့မျှတပြီးသုံးစွဲနိုင်ရမယ်တယောက်တည်းကိုသုံးစွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးဖြစ်လာလူတွေနဲ့ share လုပ်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့တန်ဝိပစ္စဟိုလိုအပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထောက်ပံ့တယ်ကူညီတယ်မျှတပေးတယ်ဟောတန်ဝိပစ္စင်္စဘောဇနာ အလုံးရဲ့မေတ္တာကိုလည်းသူကရတယ်စည်းဝါရှာလို့စည်းဝါတွေဖြစ်လာပြီရလာတဲ့စည်းဝါတွေဆိုတာဘာလို့ရမလဲတန်ဝိပစ္စခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့သုံးဆွဲတတ်ရမယ်တဲ့ဒါဒုတိယကောင်းခြင်းတစ်ချက်ပဲအဲ့တော့ဘဝမှာကောင်းတယ်ဆိုတာတခြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းနေတာပဲเนาะတကယ်ကောင်းတဲ့အကောင်းတစ်ခုပဲဟောနောက်တီးတဲ့ကောင်းတဲ့အကောင်းနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောသေးတယ် အခုကလူဘဝမှာပြည့်စုံပြီစီးပွားရှာလို့စီးပွားဥစ္စာတက်လာပြီဟုတ်ပြီရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုအများနဲ့ share လုပ်ပြီးတော့မျှတဝေငွေအပ်ပြီးတော့သုံးစွဲတယ်လူ society မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကဘာတော့ဆိုအာဟာသောအထလာပေတုတဲ့ရာထူးလေးရလာမယ်တို့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာမယ်တို့အောင်မြင်ကြီးပွားလာမယ်တို့နာမည်ကျော်လာမယ်ဆိုလို့ရှင် မမော်မကြွားနဲ့တဲ့မမောက်မှန်နဲ့တဲ့ အဲ့ဒါဟာကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါပဲများသောအားဖြင့်စီဝတ်တက်လာလို့ယာရုမြင့်လာလို့ဒီမောက်မာပြီးတော့မာမနာတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရွှန်ရှားမုန်တိမှုခံတာပဲပေါ့ကြသွားပြီဆိုရင်အဖက်မလုပ်ကြတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဒါမျိုးဆုလို့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဟာသောအထလာပေသူတဲ့ အဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာအောင်မြင်ကြီးပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဟာတောမောမောကြွားကြွားမလုံးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်ရမယ်လူရဲ့အနေထားဟာမပြောင်းလဲရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်အထဗျပတ္တိအဗျထောညာတို့ကြသွားတယ်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတယ်နော်အောင်မြင်မှုတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းပဲလောကကြီးမှာချုပ်တတ်သေးတယ် အဲ့ဒါလို့ကျုံလာလို့ရှင်လေအပြထောမတုံလုံးနဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောတာဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့စီးပွားရှာတတ်ရမယ်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုအများနဲ့မျှဝေတုတ်တတ်ရမယ်အောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှင်မောက်မာတာမလုပ်ရဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲ depression မဖြစ်ရဘူးတောကမဖြစ်ရဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်ရမယ်တဲ့ အဲ့ဒီဟာဘဝမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုတာကဲဟုတ်သလားမဟုတ်သလားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီပြင်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေဆိုတာတကယ်အောင်မြင်တကယ်ကောင်းတာလားအကောင်းလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာ၄မျိုးကိုအခုလိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြတယ်ဘဝမှာဒါအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒီလိုနေနိုင်ဖို့ဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုဟောတာတတလုံးစိတ်ချမ်းသာမဲ့အကိစ္စတွေကြီးပဲအကုန်လုံး အဟသောအထလာဘိတုအထပြပတ္တိအပြထောဆိုဒီအဓိပ္ပာယ်ကလောကရန်နဲ့တွေ့ကြုံလာလို့ရှင်မတုံလောက်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်လောကရန်ဆိုတာလောကရန်ဆိုတာအကောင်းလေးမျိုးနဲ့အဆိုးလေးမျိုးအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအကောင်းလေးမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါလူတွေကပြုံးစီပြုံးစီနဲ့နေကြတယ်လောကရန်လို့မညီဘူးအဆိုးနဲ့ကြုံပြီဆိုမှလောကရန်လို့ညီးတာနော်လောကရန်ဆိုဒီမှာလောကဓမ္မလောကရဲ့သဘာဝလို့ပြောတာ လောကမှာနေလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝဟာကြုံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လောကသားတွေမှန်သမျှတွေးကြုံတဲ့အရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကဓာန်လောကဓမ္မလောကတဘာဝလို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လောကဓာန်နဲ့တွေးကြုံလာလို့ရှိရင် မတုံလောက်တာဟာအမတန်မှကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှုကြောင့်မို့လို့မတုံလောက်ဘူး နှိမ့်ကြသွားလို့ရှိရင်လည်းနှိမ့်ကြမှုကြောင့်မတုံ့လောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်ချမ်းညံခိုင်ခိုင်မှုမျိုးကိုရအောင်ဒါဖြင့်သူ့ဘသူရလာမလားလုံနီးရောရှိလားဆိုရှိတယ်လုံနီးရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလုံနီးပါပေးထားခဲ့တယ်အခုနစီဝါရှာနီးလည်းဘုရားပေးထားပြီးပြီနော်အဲ့တော့လို့မမောက်မှာဖို့အတွက်ကြတော့ပထမဆုံးအလွယ်ဆုံးနီးလေးကဘာလဲလို့ဆိုရင် ယာရိကုံသိစီးတဲ့ဥစ္စာတွေတိုးလာလို့ရှင်အေးဒါတခဏပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးနော်အထင်မကြီးလိုက်နဲ့ကိုယ့်အကိုဆုံးပါလေဒီအတွေးလေးတွေးပေးပါလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားကအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာလေးဟာတခဏလေးပဲထာဝရကြီးလို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဟောကိုယ့်အကိုဆုံးမသွန်သင်လိုက်အရှိန်တတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်တခါပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲစိတ်သက်တည် မငယ်နဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဆိုတာလဲတခဏပဲဘယ်အရာမှလောကကြီးမှာမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေကြီးပဲလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပေးပါတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလောကဓမ္မတုတ်မှာဟောထားတဲ့တရားပဲလောကဓမ္မတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရတည်မြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးဟာပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လည်းပဲထွက်ပေါက်ရနိုင်ပါတယ်လို့ တမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစဉ်းစားမှုလေးနဲ့မထွက်လောက်နိုင်ဘူးလို့အောင်းမိကောင်အောင်းမိလိုက်ပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကသာဒီနီးကိုသိတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီနီးမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တခြားနီးတွေနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာနေကြတယ်ဗောဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဒီနီးနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာလို့ရတယ်နော်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်လေးနှလုံးလေးကအေးသွားပြန်တာပဲပေါ့ အားလုံးမှာနောက်ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရှိရကိုရှိရသွားတဲ့လူတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဟောဘယ်ရာမှလောကကြီးကမြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာပဲ။ငါလည်းတနေ့ကျတော့ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဆိုတာကိုကြိုတင်စဉ်းစားပေးထားခြင်းအပြင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မာမနာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။စိတ်အားငယ်နေတာတွေကိုကြည့်ရင်လေအိုးလောကသဘာဝဟာဒီတိုင်းပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲသွားမှာပဲလို့ဆိုတာကို အများနဲ့အဖော်ညှိလိုက်တဲ့အခါလဲလူကအကြောက်ပြေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တယောက်တည်းဆိုမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အများနဲ့ဖော်ညှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအများနဲ့အဖော်ညှိဖို့ပြောတယ်လေဒီပတာစာရီတုန်းကပြောတာအဲ့ဒီနီးကိုပြောတာပဲအေးအခုလိုမိသားစုတွေသေဆုံးကုန်တယ်ဆိုတာဟာတရွာတည်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမျိုးတည်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တာတဲ့တအိမ်တည်းနဲ့လည်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဒီလိုကွယ်လွန်အိဋ္ဆာရောက်ကြတယ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အိမ်တိုင်းမှာရှိတယ်လူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာဟောအလုံးနဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်မှုလေးရသွားတာပေါ့တောကကိုဖြေပြောက်တဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကအခြေခံအဆင့်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကထွက်ပေါက်ကိုအဲ့ဒါလိုအရင်ရှာရှာပြီးတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကြတော့ကြာရှည်စွာလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကဘာလဲလို့ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲပေါ့ မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာတကယ်ကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်ရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်ဖို့အတွက်တမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေးမှန်ဖို့လိုတယ် right thought ဆိုတာလိုတယ်အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျိုးပန်းအထုံးမှုကလည်းမှန်ကန်မှုလိုတယ်အဲ့ဒီကျိုးပန်းအထုံးမှုမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင် တတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တမ္မာတတိအဲ့ဒါလိုကြိုးစားပြီးဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာအတိညာကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပြုတယ်လို့ဒီတဘာဝစွမ်းအားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအတုံးချတာဆိုလိုတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိကအတိညာတမ္မာသင်္ကပ္ပကအတွေးမှန်နော်တမ္မာဝါယာမကမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုတမ္မာတတိကတဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ်မှာတတိမလွတ်အောင်နေတာ တမ္မာတမာရီဆိုတာစိတ်ကိုစုစည်းပေးတာဆိုဒီတဘာဝစွမ်းအားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရလာအောင်လေ့ကျင့်အဲ့တော့လေ့ကျင့်တော့ဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရမလို့ဆိုအခြေခံအားဖြင့်လေ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အချက်ကဘာလို့ဆိုရင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝနှုတ်ကိုစီကံကျက်ထားကိုယ်ကိုစီကံကျက်ထားအသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်တတ်ပြီးစီကံကျက်ထားအမှန်ကတော့ discipline လောက်တာကိုဒါတိလလို့ပြောတာပဲဒါတွေဒါတွေငါမပြောဘူးဒါတွေဒါတွေငါမလုပ်ဘူး ဒီလိုနီလန်းနဲ့ငါအသက်မမွေးဘူးဆိုတာသီလပဲလေအဲ့ဒါလို့သီလဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတိဆောက်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးရတော့ဆိုအနဝိသဒုက္ခကို့မှာအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရလောကမှာအပြစ်ရှိတဲ့လူနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူဆိုတာအလွန်ကွာတယ်လေတစုံတစ်ခုအပြစ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က6ခနဲ့အတန်မကြားလိုက်နဲ့လန့်နေတာသူကနော်ဖြုတ်ခနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့သူကလန့်နေတယ် ဟိုအပြစ်မရှိတဲ့လူကဘာမှလမ်းမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးပြတယ်အဲ့အပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းဖြန့်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒါမို့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရနိုင်မှုအတွက်ကိုချင်းတရားကိုအရင်လောက်ရကိုချင်းတရားလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှခုနကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတမ္မာတန်ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိဆိုတဲ့ဒီမဲ့ခင်၅မျိုးနဲ့အလုံးလုံးတာပေါ့ အဲ့တော့အလုံးလုံးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးကိုတစ်ခုအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစုစည်းလိုက်တယ်ဥပမာထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာစုစည်းလိုက်မယ်ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာစုစည်းလိုက်တယ်စုစည်းဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဟာအမြဲမပြတ်တီးနေအောင်လုပ်တာတမ္မာတတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကလေးငြိမ်သွားအောင်လုပ်တာတမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ထွက်လေဝင်လေရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားတာတမ္မာသင်္ကပ္ပပေါ့ အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့သဘာဝလေးကိုသိလာတာကြတော့တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့သိလာပုံလေးတွေကအမျိုးမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပြီးတော့သိလာပထမသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်သူ့ရဲ့ဒီယုံ nant တရားတွေရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမိလာတတ်တယ်နောက်ဆုံးအမှန်မြင်လာတယ်အမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတာသာဖြစ်တယ်ငါ ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးငါရဲ့အလိုတိုင်းလည်းတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူသူ့အလိုတိုင်းသူဖြစ်နေတာလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်ဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်တာတော့ဆို attachment လို့ခေါ်တဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်နိုင်တာပဲပေါ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေဟာနေမထိထိုင်မထိဖြစ်သွားမလားဆိုမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုတွေရှိနေလို့လူတွေဟာတောကရှိနေတာ တွေ့တာမှုကိုရှော့ချလိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောခရှော့ချပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တွေ့တာမှုကြီးလေလေတောကတွေများလေလေပဲအကိုမတွေ့တဲ့နေရာကြည့်တောကဖြစ်မှာမဖြစ်တာဟုတ်ကိုတွေ့တဲ့နေရာသာတောကရှိတယ်လေမတွေ့တဲ့နေရာဆိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့မိသားစုဘာမှဖြစ်ဘူးကိုမဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပဲအကုန်အဲ့ဒီပုံမှာတောကဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီပတ်သက်လာပြီးတော့တွေ့တာမှုဆိုတာလေ မရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမှန်မြင်အောင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားတာဒါကိုပဲဝိပဿနာကမ္မထာအထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲအမှန်မြင်အောင် ကြည့်တာပေါ့ကြည့်လိုက်လို့အမှန်မြင်ပြီးသဘာဝကိုသိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေကိုရှော့ချလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေ့တာမှုကိုရှော့ချလာနိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတာကိုလည်းရှော့ချသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတွေ့တာမှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတာလည်းလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားခုနက ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြီးပွားကြီးပွားမောက်မာတာဆိုတာမလာတော့ဘူးဘလောက်ပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးစိတ်ဓာတ်ကြရဲဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့တိသွားပြီလေတိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မတုံ့လို့ဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှု လေးတွေကိုရသွားတယ်ရသွားတဲ့အခါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာမတည်ခင်ပဲရတယ်အဲ့ဒါဟာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဘဝမှာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ ဘုရားဘာသာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအခုလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားလို့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုကျင့်သုံးလိုက်တာကြရမှာကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ကြရမှာကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင် ကိုယ်တိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကျင်တုံတရားထားပြီးတော့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးကိုရအောင် ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲမေတ္တာကိုလေးဆိုမယ်နော်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာ ဝေဒသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းပါသက်ရှိချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရ သက်ရှိကြမ်းမာသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေကမ္မောတရံပြိဝိတဝါနဝိတာတပိတမှုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကို ဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဂုံသောကြောင့်ဝိတတဝိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာအစေအတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုဟတာပိန်ကြဘက်တွင် ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေးမရအောင်ပယ်ဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာ နာခြင်းလဲกินသေးခြင်းလဲရှင်းထသော တိတိဘာဝကိလေသာဟုပုခသိံကင်းငြိမ်းရာ အစစ်ဖြစ်ပေထသော နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့တာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်း